Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of Python programming and today is day 4. आज हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे uh, इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे so let's start our discussion around variables so अगर आपने पहले कभी भी प्रोग्रामिंग किया होगा तो आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं अगर आपने नहीं किया है तो आई एक्सप्लेन वेरिएबल्स क्या होते हैं और कहाँ पे यूजफुल होते हैं honestly variables are a fundamental concept मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करना ही पड़ता है सो so, इमेजिन आपको एक वेबसाइट बनानी है जहां पे आप यूजर से लॉग इन करवाओगे और लॉग इन जब वो करेक्टली कर लेगा तो आप उस यूजर को उसका प्रोफाइल पेज दिखाओगे और उस प्रोफाइल पेज में आप यूजर को उसका नाम भी दिखाओगे राइट right? अब अगर आपके प्लेटफॉर्म पे करोड़ों यूजर्स हैं तो आप हर यूजर के लिए अलग वेब पेज नहीं बनाते हो आप एक सिंगल वेब पेज बनाते हो राइट अब उस सिंगल वेब पेज में आपको कैसे पता प्रोग्राम लिखते टाइम कौन से यूजर का नाम डिस्प्ले करना है you do not know that आपको उस यूजर का नाम तभी पता चलेगा जब वो यूजर लॉग इन करेगा तो अब अब जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं मुझे वहां पे नाम के बदले क्या लिखना चाहिए the answer is I would write a variable so programming scenarios में जब भी कभी आपको नहीं पता हो एज अ प्रोग्रामर कि फ्यूचर में इस जगह पे क्या वैल्यू आएगी वहां पे आप वेरिएबल्स रख देते हो ठीक है नाम से भी समझ में आ रहा है वेरिएबल वेरी करने वाला ठीक है अगर आप दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना चाहते हो आपको पहले से नहीं पता कि आगे फ्यूचर में जब यूजर मेरा प्रोग्राम यूज करेगा तो कौन से दो नंबर्स को ऐड करने का ट्राई करेगा तो मैं क्या करूंगा मैं उन दो नंबर्स के बदले दो वेरिएबल्स रख दूंगा और फिर फ्यूचर में उन वेरिएबल्स में वो दो नंबर्स फिल हो जाएंगे और मुझे आंसर मिल जाएगा सो इन शॉर्ट प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या होते हैं variables are containers for future use ठीक है जब भी एज अ प्रोग्रामर मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में मेरा प्रोग्राम यूज करते टाइम यूजर क्या वैल्यू इंसर्ट करेगा मैं उस जगह पे वेरिएबल्स क्रिएट कर देता हूँ ठीक है and that is why it is such a fundamental concept in programming ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा इस वीडियो में आपको सबसे पहले सिखाऊंगा कि पाइथन में वेरिएबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं कैसे यूज किए जाते हैं उसके बाद मैं आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा पहला कॉन्सेप्ट डायनामिक टाइपिंग और दूसरा कॉन्सेप्ट डायनामिक बाइंडिंग ठीक है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सो प्लीज ये वीडियो आप एंड तक देखो सो so, अगर आपने पहले कभी भी प्रोग्रामिंग किया होगा और अगर किया होगा तो मोस्ट लाइकली आपने सी में ही किया होगा तो आपको पता होगा कि वेरिएबल्स को यूज करने के पहले उनको डिक्लेयर करना पड़ता है और सी में एटलीस्ट सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है तो so, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ by the name of A जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और उसका इनिशियल वैल्यू फाइव है इसका मतलब इस वेरिएबल में आप कभी भी कोई भी वैल्यू जब भी स्टोर करोगे वो इंटीजर ही होना चाहिए ठीक है पाइथन में आप थोड़ा और इजी तरीके से वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो let me show you let say मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है by the name of name और यहाँ पे मुझे अपना नाम स्टोर करना है and that's it this is the syntax यहाँ पे मुझे इस वेरिएबल का डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है Python is smart enough to automatically understand कि वो क्या डेटा टाइप है like this and you can see अब अगर मैं नेम को प्रिंट कराऊं आई विल गेट जो उसके अंदर स्टोर्ड है ठीक है अब अगर आप कभी कुछ ऐसा स्टोर करने का ट्राई करो जो एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है जैसे कि अगर आप एक स्ट्रिंग स्टोर करने का ट्राई करो विदाउट गिविंग कोटेशन वो एरर थ्रो करेगा बोलेगा कि ये चीज आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही वेर एज अगर आप कुछ भी और स्ट्रिंग प्रॉपरली स्टोर करोगे तो वो हो जाएगा like this right so it's that simple Python में अगर आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है आपको सिंपली उसका नाम लिख करके उसको वैल्यू असाइन करना है ठीक है पाइथन में ऑनेस्टली वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होता नो वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब आपको वेरिएबल को यूज करने के पहले डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है प्रोग्राम में बताने का जरूरत नहीं है कि मुझे फ्यूचर में ये वेरिएबल की जरूरत है आपको जब जरूरत पड़े आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो ठीक है दैट्स द फर्स्ट कॉन्सेप्ट एक चीज और यहाँ पे आपने अगर नोटिस किया कि मुझे डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है जबकि मुझे किसी भी और लैंग्वेज में जावा में सी में सी प्लस प्लस में डेटा टाइप बताने की जरूरत पड़ती है इस चीज को डायनामिक टाइपिंग बोला जाता है डायनामिक टाइपिंग डायनामिक टाइपिंग किसको बोलते हैं पाइथन में जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हो वो ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा इस फीचर को डायनामिक टाइपिंग बोला जाता है इसका ठीक ऑपोजिट फीचर होता है स्टैटिक टाइपिंग जो आपको बाकी के लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है जहां पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि डेटा का टाइप क्या होगा वेरिएबल का टाइप क्या होगा उसको स्टैटिक टाइपिंग बोलते हैं पाइथन में स्टैटिक टाइपिंग नहीं होता पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग होता है which means you don't have to specify the data type for your variable automatically इस असाइनमेंट से आपका पाइथन समझ जाता है कि इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए ठीक है ये सेम फीचर आपको और भी कुछ लैंग्वेजेस में मिलता है जैसे एक और लैंग्वेज जिसमें मैंने काम किया है PHP वहां पे भी ये सेम फीचर अवेलेबल है वहां भी आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करते टाइम बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि डेटा टाइप क्या होगा ठीक है so this was the first feature जो मैं आपको बताना चाहता था सेकेंड एक और फीचर है और उसको पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ सो so, इस पॉइंट पे अगर आप नेम का वैल्यू प्रिंट करो तो हेलो वर्ल्ड है right but I can easily change the value to equal to four so अब अगर मैं प्रिंट नेम करूं यू कैन सी वहां पे फोर प्रिंट हो रहा है अब अगर मैं नेम इक्वल टू ट्रू करूं तो ट्रू प्रिंट हो रहा है अगर आप ध्यान दो तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है स्पेशली अगर आप सी बैकग्राउंड से हो तो आपको लगेगा कि सी में एक बार अगर आपका वेरिएबल इंटीजर वैल्यू स्टोर कर लेता है तो वो हमेशा इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर करता है वो कोई और डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकता राइट right? जैसे कि यहाँ पर अगर आपने इस वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर डिक्लेयर कर दिया है तो अब ये वेरिएबल हमेशा इंटीजर ही स्टोर कर पाएगा कोई और डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकता पाइथन में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है पाइथन में एक वेरिएबल किसी डेटा टाइप से बाइंडेड नहीं है मतलब आप उसका डेटा टाइप बार बार चेंज कर सकते हो एक पॉइंट पे आप उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करो किसी दूसरे मोमेंट पे आप वहां पर इजिली uh, इंटीजर या फ्लोट स्टोर कर सकते हो पाइथन इस पूरे प्रॉब्लम को इजिली हैंडल कर लेता है और इस फीचर को बोला जाता है डायनामिक बाइंडिंग डायनामिक बाइंडिंग ठीक है डायनामिक बाइंडिंग क्या होता है जब एक variable multiple data types store कर पाए उसको हम डायनामिक बाइंडिंग बोलते हैं इसका ठीक काउंटर जो फीचर है उसको हम स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं जो आपको सी सी प्लस प्लस जावा में मिलता है वहां पे क्या होता है कि अगर एक बार आपने अपने वेरिएबल को एक डेटा टाइप के साथ बाइंड कर दिया तो पूरे प्रोग्राम में कभी भी वो डेटा टाइप चेंज नहीं हो सकता अगर कोई वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर हो गया तो throughout the life lifetime of the program वो वेरिएबल इंटीजर ही रहेगा आप उसमें कभी भी फ्लोट वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते अब बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो सी जावा बैकग्राउंड से आते हैं वो पाइथन के इस फीचर के अगेंस्ट हैं उनको लगता है कि इससे प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी आती है अननेसेसरी और गड़बड़ होने का चांस है एरर होने का चांस है बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं चार पांच सालों से पाइथन में काम कर रहा हूँ Uh, मुझे कभी भी उस लेवल पे परेशानी हुई नहीं मेरा कोई कोड उस तरीके से फटा नहीं ठीक है सो so, ये दो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन को जब आप सीख रहे हो तो पहला dynamic typing which means you don't have to declare your variable you don't have to specify the data type while declaring your variable Python will automatically deduce ठीक है सेकंड डायनामिक बाइंडिंग एक variable variable can change data types मतलब एक पॉइंट पे वो इंटीजर हो सकता है दूसरे पॉइंट पे फ्लोट और तीसरे पॉइंट पे बुलियन कोई रोकने वाला नहीं है ठीक है सो so ये दो कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताने थे अब मैं आपको कुछ स्पेशल डिक्लेरेशन सिंटेक्स बता रहा हूं जो तो आप पाइथन में यूज करते हो सो पाइथन में अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हो एक लाइन में तो आप ये सिंटेक्स फॉलो कर सकते हो A is equal to five B is equal to six C is equal to seven ये सिंटेक्स में आपको बीच में बस सेमी लगाना पड़ेगा और आप एक साथ तीनों वेरिएबल्स को एक सिंगल लाइन में डिक्लेयर कर सकते हो लाइक दिस ठीक है there is one more syntax जो इससे भी ज्यादा इजी है और वो ऐसा दिखता है ये भी सिंटेक्स है और ये भी बहुत यूजफुल है आपको बहुत जगह पे अलग अलग प्रोग्रामर्स दिखेंगे जो ये सिंटेक्स यूज करते हैं one last syntax is this A is equal to B is equal to C is equal to six और अब अगर मैं प्रिंट करूं ए प्रिंट करूं बी एंड प्रिंट करूं सी यू कैन सी ये भी एक डिक्लेरेशन टेक्निक है ठीक है सो so ये अलग अलग टेक्निक्स आपको बहुत लोगों के प्रोग्राम में दिखेगा कुछ भी खास नहीं है बहुत सिंपल है पाइथन ने बस आपके लिए प्रोग्राम लिखना थोड़ा इजी कर दिया ठीक है सो दैट्स इट इससे ज़्यादा हमें uh, कुछ पढ़ना नहीं है वेरिएबल्स uh, के टर्म्स में ठीक है next will discuss identifiers and keywords